በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን። አቤቱ ገናናው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከዘመናት በፊት በአንድነትህና በሦስትነትህ ስትመሰገን የነበርክ አሁንም ጉልበት ሁሉ ለሚሰግዱልህ ላንተ አዲስ የሆነውን ምስጋና እንሰዋልሃለን። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር አምላክ በአምሳልህ እኔን ፈጠርከኝ ከፍጥረታት አክብረኸኝ በአርአያ እኔን ፈጠርከኝ ምስጋና ላቅርብ ምስጋና ላቅርብ በእጁ በረከት ተማረከች ነፍሴ ምስጋና ላቅርብ ታለች እንደ መልካም ዛፍ ለምልማለች፣ ስሙን ጠርታ ረግታለች፣ እንደ መልካም ዛፍ ለምልማለች። ምስጋና ላቅርብ ለስላሴ ምስጋና ላቅርብ ስላሴ የምወጣ ነገር ጀምርም እግዚአብሔርን ተርቼ ነው ጀምርም የምቋጨው ስላሴን ተርቸነ መስጋና ላቅርብ ለስላሴ መስጋና ላቅርብ ለስላሴ በእጁ ተማረከች ምስጋና ላቅርብ ለስላሴ ቅዱስ ቅዱስ ያከብራሉ በዓለም ዓለም ያደርጋሉ በስላሴ ከብር ያለ ልጅነትን አግኝቻለ በስላሴ ከብር ያለ ልጅነትን አግኝቻለ ምስጋና ላቅርብ ለስላሴ ምስጋና ላቅርብ

የሚደርስበት አመጣጥ ድንቅ ነው ጥበብ አይደረስበት አመጣጥ ድንቅ ነው ጥበብ ኦ አምላከ ዘለ ከጥንት ቀዳሚ ወደ አርየ ወኢተፍጻሜተ ወሰን የለ ኃያል ጌታ የመላነ ብዙ ቦታ ሲታየም ስትወረውር ሲመታ እንጂ ያንተ በትር ሲመታ እንጂ ያንተ በትር ኦ አምላክ ዘለ Sita ሞትን ማን ይፈራል? ኃጢአትን እንጂ ሞትን ማን ይፈራል? የሞትማ ስልጣን በአምላክ ሞት ተሽሯል፣ በአምላክ ሞት ተሽሯል። ስልጣን በአምላክ ሞት ተሽሯል። የሞት ስልጣን በአምላክ ሞት ተሽሯል። ከጻድቃን ከተማ ከቅዱሳን አገር ሰልፍን የሚያባርር የሚያባርር ነፍን የሚያባርር ሞትን አስፍሮ ኃጢአትን ፍሮ ሞትን ከተማ እንዳትባረሩ እንዳትባረሩ ከጽዮን ከተማ እንዳትባረሩ ኃጢአትን ኃጢአትን ፍሩ ራውቤ ሁሉ ሰው ተጠርቷል። መጪና ቀሪውን ባለቤቱ ያውቃል፣ ባለቤቱ ያውቃል። መጪና ቀሪውን ባለቤቱ ያውቃል፣ ባለቤቱ ባለቤቱ ያውቃል። ኃጢአትን ፍሩ ሞትን አትፍሩ ኃጢአትን ፍሩ ከጻድቃን ከተማ እንዳትባረሩ እንዳትባረሩ ከጽዮን ከተማ ከኃጢአት ባረሩ ኃጢአትን ኃጢአትን ፍሩ ነሽ ድንግል እድል ፈንታዬ የጭንቁን ባህር ማይበሉ መሻገሪያዬ የተቀበልኩሽ ካምላኬ ከቸር ጌታዬ አማናዊቷ ቤቴ ነሽ መጠለያዬ እጣ ክፍልንሽ ድንግል ድል ፈንታዬ የጭንቁን ባህር ማይበሉን መሻገሪያዬ የተቀበልኩሽ ከአምላኬ ከቸር ጌታዬ አማናዊቷ ቤቴነሽ መጠለያዬ በስደት አገር ዘመናይነ በግዞት ዓለም ጉልበት አይርከን እንግዲህ ዘመን ጊዜው ይብቃና ተስፋ ለምላምን ልይ እንደገና መጽናኛዬ ነህ በደስታሽ ባዘን ሰዓት አትለይኝ ዳግም እንዳልሞት የሕይወቴ ቅመም እናቴ ሆይ ልጅሽን ይዘሽ ልጅሽን ይዘሽ ወደ እኔ ነይ እጣ ክፍልነሽ ድንግል ድል ፈንታዬ የጭንቁን ባህር ማይበሉን መሻገሪያዬ የተቀበልኩሽ ካምላኬ ከቸር ጌታዬ አማናዊቷ ቤቴ ነሽ መጠለያዬ ጎርፉ ሚነፍ የመከራው ሌሊቱ ሚንጋ የጨለመው እንባዬ ይቁም ይታበስልን በሆድሽ ፍሬ ሰላም ላግኝ አማናዊቷ ድንቅ መርከቤ ልሻገርብሽ ሁኜ ወደቤ የሕይወቴ ቅመም እናቴ ሆይ ልጅሽን ይዘሽ ልጅሽን ይዘሽ ወደ እኔ ነይ እጣ ክፍሌ ነሽ ድንግል እድል ፈንታዬ የጭንቆን ባህር ማይበድሆ መሻገሪያዬ የተቀበልኩሽ ከአምላኬ ከቸር ጌታዬ አማናዊቷ ቤቴነሽ ነሽ መጠለያዬ በዙሪያሽ ሆነው ባንቺ በናቱ መንፈስ ተሞሉ ሐዋርያቱ አጽናኙ ከላይ ተላከላቸው በእሳት አምሳል ወረደላቸው። ጽዮንን ከበው አላፈሩም፣ ባለም መከራ አልደነገጡም። የሕይወቴ ቅመም እናቴ ሆይ ልጅሽን ይዘሽ ልጅሽን ይዘሽ ወደ እኔ ነይ እጣ ክፍልነሽ ድንግል ድል ፈንታዬ የጭንቆን ባህር ማይበልሆ መሻገሪያዬ የተቀበልኩሽ ከአምላኬ ከቸር ጌታዬ አማናዊቷ ቤቴ ነሽ መጠለያዬ አማላጅ ልኮ ጻድቃን ሰማዕታት እንዲሁም እናቱን ድንግል ማርያም እንዲህ ካላደረግ ምንም ዋጋ የለም። አልያዝንም ምስክር አልሰ ጻድቅ አልያዝንም ምስክር አልሰራንም ጽድቅ ከአምላክ የሚያሳርቅ ሰው ሁሉ ተጣልቶ ከአምላክ ሰማይ ከፀሐይ ዋበኋላ ገላጋይ የለውም ገላጋይ ገላጋይ የለውም ገላ ለአዶናይ እናት በዚህ ዓለም ታማልድ የለም ወይ? ወዮ ለእኛ ሰዎች ማን በነገራቸው እናቱን ተሳድበው ጽድቃለ መስሏቸው አሊያ አልካድንም ምስክር አልሰራንም ጽድቅ ምስክር አልሰራንም ጽድቅ ከአምላክ የሚያስታርቅ ሰው ሁሉ ተጣልቶ ከአምላክ አምላከ አምላኬ ነህውና ለኔታ ቀርባለሁ ለጌታ ምስጋና ለኔታ ቀርባለሁ ለጌታ ምስጋና ሕዝቡ ተሰብስቦ ቤተ ክርስቲያን ሲዘምር ደስ ይላል። በአንድነት ሆነ በረከት ይሙልሃ ዝማሬው ይግርማ ከጣሩ ጋርሃ ወደ ላይ ወጣ ከወገኔ ጋራ እዘምራለሁ በደስታ ባሴ ስሙን ጠራለሁ ምግብና መጠጤ አምላኬ ነህና ዞትራ ግህርባለሁ ለጌታ ምስጋና ምግብና መጠጤ አምላኬ ነህና ለኔታ ግህርባለሁ በማግስቱ ሌሊት ማህሌት ሲያገርቡ ከመላእክቱ ጋር ወረብ ሲወርቡ ብርሃኑን ለብሰን በደስታ ስንዘምር ትዝታው ልዩ ነው ህሊና ሲሰውር ትዝታው ልዩ ነው ህሊና ሲሰውር ከወገኔ ጋራ እዘምራለሁን በደስታ ባሴ ስሙን ጠራለሁን ምግብና መጠጤ አምላኬ ነህውና ለጌታ አቀርባለሁ ለጌታ ምስጋና ዘወትር አቀርባለሁ ለጌታ ምስጋና ተመልከቱ ሰዎች ሲዘምሩ እንደ መላእክቱ የጽጌው ዝማሬ የትንሣኤው ደስታ ልዩ ዝማሬ ነው እንዳይመስለን ፈርታ የጽጌው ማህሌት የትንሣኤው ደስታ ልዩ ዝማሬ ነው እንዳይመስለን በገኒ ጋራ እዘምራለሁ በደስታ በሐሴት ስሙን ጠራለሁ ምግብና መጠጤ አምላኬ ነውና ሌሊት አቀርባለሁ ለጌታ ምስጋና ኑና ተመልከቱ ሰዎች ሲዘምሩ እንደ መላእክቱ የጽጌ ማህደር የትንሣኤው ደስታ ልዩ ዝማሬ ነው እንዳይመስለን ዘና የጽጌ ማህደር የትንሣኤው ደስታ ልዩ ከወገኔ ጋራ እዘምራለሁ በደስታ በፍቅር ስሙን ጠራለሁ ምግብና መጠጤ አምላኬ ነህውና ሌሊት አቀርባለሁ ለጌታ ምስጋና ለጌታ ቅርባን ቅር ለጌታ ምስጋና ዘወትር አቅርባን ቅር ለእግዚአብሔር ፈውስ ጽዮንን ክበቧት በነፍስም በስጋም በረከት ያላት ናት። باقي